Ja, sorry. Das ist raus. Geh doch ran und sag Hallo. Und zack auf die Mailbox. Was machst du da? Tja, Dawes will bestimmt ein Update. Jetzt kriegt er eins. Hey, Tyson, wo steckst du? Er müsste längst wieder draußen sein. Er ist seit über einer Stunde drin. Der hat sich doch verirrt. Auf der Tür zum Tank ist ein Schild. So schwer ist es nicht. Hi, Leute. Sorry, hab mich verlaufen. Wo bleibst du denn? Der Wassertank war ein Klacks, aber der Ablauf, das war schwierig. Hier gibt's mehr Rohre als in der Kirchenorgel. Hey, Tyson, bleib von den Kameras weg. Locker bleiben. Alles, was die sehen, ist ein Fensterputzer. Mach das Seil klar. Wir legen los. Ab sofort minimaler Funkkontakt. Yep. Thank Mann, ein furchteinflößenderes Haus hätte sich dort nicht aussuchen können. Sei froh, dass er da drin ist. Sonst wird's nicht klappen. Moment, haben hier alle Wolkenkratzer einen Wassertank auf dem Dach? Das wurde so gebaut, weil es hier eine Hurricane-Zone ist. Oh Mann, mit seinen biometrischen Aufzügen und dem kugelsicheren okay. Glas fühlt sich Dorf ich bestimmt total unantastbar. Wird sich gleich rausstellen. Los jetzt! Tyson wirft gleich das Seil ab. Da ist der Fan.